Nee. Nee, wat gewoon normale clinic, niet specifiek voor cases. Mocht als je er iets mee willen doen, dan. En met. En met uh...